Het spelletje blijft ah, leuk. Ik zeg altijd belangrijk, probeer zoveel mogelijk aan je techniek te werken. Herhalen, herhalen, herhalen. Is hij ready voor je? Nog niemand. Nog niemand is ready. Mentaliteit, techniek, conditie. Als deze drie kloppen, dan kan ik ongetwijfeld goed Hoe dan ook. altijd een jongen, staat er naar te kijken. Nou, Prins Nassim, die bokser uit Engeland. Verzet van hem had ik ook een beetje. In uit, in uit, weet toch, ontwijken. Uit zijn bronkje gemaakt. Ze moet je je prins noemen. Alle vier voeten. Ik, uh, vier. ik heb gehoord dat hij jou prinses noemt. Ja man. Kan niet hè? Ik ga hem laten zien, ik ga hem laten zien. Gaatjes, heet voelen geen gaatjes. Deze voelen, deze voelen die gaten. We zijn voor hun eigen. En wij zijn voor ons eigen. En die terug.